Buongiorno, sono Linda, servizio clienti della Giorgio Reati di Camerano. Con chi parlo? Buongiorno, sono Ilaria Romagnoli di Tutti Tipi Shoes. Abbiamo ricevuto la vostra fattura 4555 relativa all'acquisto di 30 paia di scarpe modello Hogan e abbiamo notato che non vi è stato applicato nessuno sconto. Avevamo concordato il 10%. Ci dispiace molto per l'inconveniente, ora guardo le fatture emesse e le farò sapere al più presto. Grazie della disponibilità, aspetto la sua chiamata al più presto. Salve. I'm always the customer in this video and uh, I'm formal but quite annoyed for the mistake and I explain the matter quickly. I'm firm but polite. I am uh, from the customer service and listen patiently to the client's complaint and uh, try to reassure her. I am kind to her.